Bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, donc, euh, nous sommes très heureux d'organiser euh, ce congrès international de European Network of Japanese Philosophy. Et, tout d'abord, nous allons écouter Monsieur le vice-président de l'INALCO. Merci pour quelques mots de bienvenue. Euh, monsieur Kitera Masato, ambassadeur du Japon en France, Madame Saito Takako et Monsieur Laurentiu Andrei, euh, organisateurs de cette manifestation, mesdames, messieurs les participants et chers collègues. Euh, en l'absence de Madame euh, Franck, présidente de l'IALCO, qui est empêchée aujourd'hui, c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir pour l'ouverture de cette troisième conférence du réseau européen de la philosophie japonaise. C'est un plaisir à plusieurs titres. D'abord parce que ça sa, sa, tenue à l'INALCO aujourd'hui et demain euh, témoignent du dynamisme des études japonaises euh, dans notre euh, établissement. Elles y sont représentées par, des, par le biais des formations très dynamiques et qui drainent un très grand nombre d'étudiants, et surtout, du moins pour vous aujourd'hui et demain, par celui de la recherche, pour lequel le Centre d'études japonaises joue un rôle tout à fait central et essentiel. Ensuite, euh, votre présence euh, à tous ici montre que les études de philosophie ont aussi leur place euh, à l'INALCO, ce qui de prime abord n'a rien d'évident puisque nous sommes plutôt un établissement réunissant des linguistes, didacticiens, spécialistes donc de sciences du langage, mais aussi de littérature, de sciences sociales et où la, discipline philosophique reste assez peu représentée, bien que nous ayons parmi nous des philosophes. Ensuite, euh, la démarche qui est la vôtre, qui sera la vôtre pendant ces rencontres et qui est celle de ces euh, conférences, euh, l'étude de la philosophie japonaise est surtout dans un esprit de dialogue, d'échange, un esprit comparatiste également, entre pleinement en résonance avec l'esprit, avec l'orientation et avec, je dirais, la philosophie qui est la nôtre à l'INALCO. Enfin, on voit ici le fruit d'une collaboration précieuse entre plusieurs institutions euh, de dimension internationale aussi, euh, différentes institutions qui sont donc l'Institut national des langues et civilisations orientales, mais aussi l'UFR de philosophie de l'Université Paris euh, Panthéon-Sorbonne, l'Institut universitaire de France, l'Institut de recherche philosophique, le Centre philosophie et rationalité au pluriel, et la Japan Society for the Promotion of Science. Voilà donc toutes les raisons pour lesquelles je suis tout à fait heureux de vous recevoir, de vous accueillir et de vous souhaiter pendant ces deux jours des échanges fructueux, des travaux intéressants et denses. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Et nous accueillons euh, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Kitela, qui nous fait l'honneur aujourd'hui et euh, de sa présence, s'il vous plaît. Merci. Euh, monsieur le vice-président de l'INALCO, monsieur le directeur du Centre d'études japonaises, euh, monsieur le vice-président de euh, l'European Network of Japanese Philosophy, mesdames, messieurs, en tant que représentant du gouvernement japonais, c'est un grand plaisir pour moi que d'être présent à l'ouverture du troisième colloque international de l'association European Network of Japanese Philosophy. Je tiens tout d'abord à féliciter les membres de l'association pour l'organisation de ce magnifique événement. En effet, jusqu'au 4 novembre, nous aurons l'occasion d'écouter un grand nombre de japonologues et de philosophes venus de tous les horizons. Je voudrais également saluer Madame la Présidente du comité d'organisation Takako Saito, ainsi que M. Laurentiu Andrei, euh, coordinateur principal de cet événement. J'aimerais enfin exprimer toute ma gratitude aux établissements qui permettent à cette troisième édition d'avoir lieu à Paris, à savoir l'Institut national des langues et des civilisations orientales, et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le fait de me tenir ici devant vous ce matin à l'INALCO me rappelle que, bien avant d'être nommé ambassadeur, alors que je débutais ma carrière il y a presque 40 ans en tant que jeune secrétaire à l'ambassade du Japon en France, j'y ai été moi-même enseignant. Une fois par semaine, je me rendais au Langso afin de donner un cours de texte juridique sous la direction du professeur Jean-Jacques Origas, à l'époque directeur de la section de langue japonaise. Depuis ce temps, j'ai pu constater avec grand bonheur que l'intérêt pour le Japon des activités de l'INALCO n'a cessé de croître. La hausse considérable du nombre d'étudiants japonais en est la preuve. Beaucoup ont étudié ou étudient aujourd'hui cette discipline avec ferveur à l'intérieur de ces locaux. L'INALCO reste ainsi, tout autant que dans le passé, voire même plus encore, un établissement majeur de l'enseignement de la langue japonaise en France, et j'en suis vraiment très heureux. Comme vous le savez tous, L'année prochaine marquera le 160e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques nippo-françaises. À cette occasion, Monsieur le Premier ministre Shinzo Abe et Monsieur le Président Emmanuel Macron uniront leurs forces afin de mettre en place un événement culturel de grande ampleur qui aura lieu en France, Japonisme 2018 et déploiera tout le raffinement de la culture japonaise à travers une série d'expositions et de performances artistiques. Je suis convaincu que la notion d'esprit japonais, qui constitue le fondement de cette manifestation, saura atteindre le public français et le guidera vers la compréhension de ce qui fait la profondeur et la richesse du Japon. Le japonisme s'observe également en philosophie. Et la pensée de Kitaro Nishida, qui sera d'ailleurs l'un des thèmes abordés dans ce colloque, nous le montre. En effet, euh, entre la seconde moitié de l'ère Meiji et de l'ère Taisho, l'école de Kyoto, fondée par ce penseur, a tenté de fusionner les principes de la philosophie occidentale aux principes issus du courant zen du bouddhisme. Aujourd'hui, des chercheurs du monde entier sont réunis afin de confronter les principes de la philosophie japonaise à ceux de la philosophie en France et je souhaite que cet événement donne de l'élan à la réflexion sur l'influence du japonisme dans le domaine des idées. Pour conclure, je forme des vœux de succès à tous les intervenants de cette manifestations dans la poursuite de leur carrière. Merci de votre attention. Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur. Et maintenant, c'est Takeshi Morisato qui est le responsable euh, de European Network of Japanese Philosophy, réseau européen de philosophie japonaise. Uh, good morning, everyone. Uh, my name is Takeshi Morisato. Uh, I'm the vice president of the ENOJP. Uh, the president, um, Jan Gerrit Strela, uh, will not be able to come to this conference because his uh, second son was just born, so he had to be at home, and we know the family is the most important thing in our life. I'd like to open my speech with a little bit of reality check. I would like you to actually repeat this in your mind. If you say out loud, it's okay, but it's a little weird. So just repeat in your mind and I would like you to say, you are, so you say, I am in Paris for Japanese philosophy conference, and this is not a dream. I say it again, like this, you are in Paris for Japanese philosophy conference, and this is not a dream. Um, it's, it's a little bit like a dream, but because I, I give you a few reasons to uh, believe that this might be actually a dream, but it's not. Okay, this, uh, City of Paris is more than a city for philosophers. I think it's a symbol of epicenter of continental philosophy and academic field actually represents conservative European uh, intellectual tradition. So we always have this reservation toward suggesting something otherwise. Um, so our original estimate that it will take at least 10 to 15 years for us to come to Paris for the ENRGP conference. Um, how long it, took? It only took three years for us to be here and doing this conference. So the first time we did the Barcelona conference at the University of Pompeu Fabra in 2015, December. Uh, within a year, we did uh, ULB, University Libre de Bruxelles conference, 92 people gathered. Um, less than a year, so it took only 11 months for us to organize this conference. So you can feel enthusiasms and continuous support of the members uh, of ENOGP. Uh, so where are we going with this ENOGP endeavor? And I was thinking about this analogy between airplane and ENOGP. Um, American philosopher from University of Dallas, Bob Wood, once talked about this really interesting talk about airplane. Uh, many of us took the airplane to get to Paris yesterday or this morning. Um, we all know this story. The invention of the airplane was done in last century with the Wright brothers, right? But then you took the airplane yesterday. Unless they changed entire discourse of relationship between humans and the sky, we could not have taken any airplane yesterday to get to Paris. But if you think about the airplane that you took yesterday, that's not the same one as they made last century. There's a series of unnamed uh, engineers and recognized contributions that made the airplane you took yesterday possible, which defines the significance of first invention. So I think the ENOJP, we are having this amazing euphoric flight in the beginning, three years. We are in Barcelona, Brussels, and now we are in Paris. But it will take maybe 50 years, 60 years from, from now, we have to continuously work and maybe sometimes our works might not be recognized, but in retrospect, you can actually say that the, even our imagination at this moment cannot comprehend my some flourish in the years to come. Um, Lastly, I would like to welcome all of you to the ENRGP conference, and I'm looking forward to talking with you about your ongoing projects, uh, academic despair, uh, future possibilities and I, hopefully we can come to some academic hope. And most importantly, I'm looking forward to your presentations. Thank you for your attention. Euh, je maintiens le multilinguisme qui est euh, l'une des idées fortes de la communauté européenne. Et c'est aussi une de ces raisons que je vais m'exprimer en japonais. Et je pense que la majorité des personnes sont japonisantes. えー、今日この第3回ヨーロピアンヨーロッパ日本哲学ネットワークの国際大会をイナルコ並びにパリ第一大学で開けることができますのは 大変に、え光栄に存じておりますまたあのキテラ日本大使にもお運びいただきまして本当にありがとうございました、えこのヨーロピアンネットワークというのはただ3年前にできたんですけれどもその前に、えー、稲ル子の研究日本研究センターに日本哲学研究グループというのが2001年から活動しています。 それで最初は参加者も大変少なくて西田適太郎についての博士論文をフランス語圏で準備している学生たちが中心になってこのグループ活動を始めました。 でその後で、えー、この3人は無事に博士論文をそれぞれの大学にフランス語で、え出しましてその後名前があのグループの名前をさらに広げて、えー、日本における哲学についての研究グループというふうになりまして、えー、今に至っております。で、えー、長年、えー、例えばマラルド先生、えノースフロリダ大学名誉教授のマラルド先生 に何回も来ていただいたりライプツィヒ大学の小林俊明先生にも来ていただきましたハイジグ・ジェームスにも来ていただきましたそして博士課程で論文を哲学日本の哲学について、えー、準備している学生たちが このグループの活動を盛り上げていますそして森里武史君がこのグループに参加してくれるようになったのがつい67年前さっきおっしゃってましたね2013年ぐらい2013年ぐらいで森里武史君たちはピエール・ボニルスと一緒もですけどブリュッセルの大学で、え日本の哲学者について博士論文をその当時準備していらして 森里武君は田辺はじめについて論文を出しました。えー、というわけでこのグループから博士論文を出すことができた学生たちがすでに7人に及んでいます。えー、フランス語圏で、えー、7人に及んでいますスイスジュネーブスイスと、えー、ベルギーとフランスですそういうわけで、えー、今回この ネットワークの大会を、えー、パリで開けることは本当に私には夢のように、えー、思えます。と申しますのも英語圏では日本哲学についての文献はかなり出版されていて2011年には、えー、ジャパニーズ・フィロソフィー・アソースブック これが、えー、マラルド先生とハイジーグ先生とカスリス先生の葬式のもとに、えー、10年以上の年月をかけて、えー、出版になりましたそして今年2017年にはスペイン語版ができました でそれも、えー、元の日本のテキストそのものから、えー、再びスペイン語に直す訳すという作業を経て英語から直すのではなくてあの日本語からスペイン語に直接訳すという作業を経て今年度、えー、出版になりました。しかしフランス語圏ではまだ、えー、このような大大きな本はこの本は 1000, ページ1000ページ以上の本です。 それで、えー、7世紀の日本の思想から始まっていますこれに匹敵するようなフランス語の本は残念ですがまだ出ておりません従いまして今回のこの大会で、えー多くのコミュニケーション多くのディスカッションがなされてさらにフランス語圏での日本哲学への活動が盛んになるように祈っております。で最後に、えー、この 今日の大会を実現するためにキーノートコンフェランスを引き受けてくださった北フロリダ名誉教授マラルドさんそれからナルコで、近現代思想日本近現代思想を、リーダーシップを取って教えていらっしゃるミカエル・ルッケンさんと今日はまだいらしてないですがエマニュエル・ロスカンさん に、えー、深くお礼を申し上げます。また、えー、この今日の夕方、えー、大森正像ワークショップがあります。そのためにはるばる日本から来てくださった美子先生、えー、それから、えー、ともう えー、阿鼻子先生などに、えー、深く感謝申し上げます日本からわざわざパリまで、えー、この3日間のために来ていただいて本当に、えー、ありがたく思っておりますで最後に、えー、ローハン・チャントレそれから、えー、ピエル・ボニーズそれからえー、っと 竹下森里はもちろんですけれどもスターラさんも今日日本からおいでいただきました、えー、彼らがヨーロピアンネットワークのリーダーシップを取ってる4人です本当に彼らの夏休みを返上しての努力がなければ今回の大会は実現できませんでした 感謝の言葉を申し上げます。そして今日皆さんお集まりいただいたすべての皆様に心から深く感謝を申し上げ、この3日間がとても豊かなディスカッション、えー、それからいろいろな思想、考え、哲学的なアイディアの交換の場になることを強く願いまして、えー、このスピーチを終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。